Elenez. Laptop olib ketyapti-ku. Pichoq bilan ham-ku. Bormi Ha. Yaxshi qirdasan, xo'r, normal. Mana zakon mana mana. Ko'rsinda bu odamlar yana uni u buni bu deydi, yaxshilab qarab qo'rqmasdan. Buchaga bilan qilyapman mana, yomon o'tkir joyi bilan mana. ular uchib o'tmasni ham oldi deydi yo'q yo'q u bir e, joyi mana hozir ham qo'yam pichoq bilan ham qaraydi qadar mana pichoq mana pichoq bu yelenesta bu pichoqni uchi bilan hmm. ushlab turing ushlab turing qo'lni deyapsan qo'lni undagi qilsang chiyillaydi yiqilib наоборот наоборот unaqasiga qilayin kiysam unda qilib soatni ustiga ishtima qo'yavergan yomg'ir yo'q Yo, yo'q yo'q yo, yo'q qo'limni kesaverasiz yo'q qo'lingiz sirmaydi ko'proq bo'ladi mana qirilgan yomon hech ishtima yo'q hech yo'q mana bu yelenet soatida bu mana soat desa bo'ladi mana fakt bizniki bu soat xudo xohlasa